مرحبا آه، اليوم حابب احكي لكم عن حزيره سمعتها من فتره ولقيتها كثير ظريفه آه، بتقول انه في عنا آه، ميزان من كفتين وفي عنا 12 طابه او كره وال 12 عندهم نفس الشكل تماما ما فينا نميز بيناتهم ابدا بس بنعرف انه وحده منهم عندها وزن مختلف عن البقيه طبعا مختلف بتعني انه ممكن تكون اثقل ممكن تكون اخف مهمتنا انه نحن نقدر نعرف انه هي هي الطابه المختلفه باستخدام الميزان بس آه، ثلاث مرات وبعد هالاستخدام الثلاث مرات للميزان آه، لازم نحدد انو هي الطابه المختلفه ونحدد حتى كمان اذا كان اختلافها هو انه هي اتقل او اخف من الطابات الباقيه آه، اكتبوا لي اجوبتكم او اقتراحاتكم او افكاركم ضمن الكومنتس تحت وانا بس اعمل فيديو لحتى احكي فيه حل الحزيره رح احط لينك له ضمن وصف الفيديو كمان تحت شكرا